Διαλύουμε την μαγιά και μια κουταλιά ζάχαρη. σε 250 ml χλιαρό γάλα και 150 ml χλιαρό νερό. Προσθέτουμε μία κουταλιά ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Λίγο αλάτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Την τοποθετούμε σε λαδωμένο σκεύος, τη σκεπάζουμε και αφήνουμε για 30 λεπτά να ξεκουραστεί. Όταν είναι έτοιμη την πλάθουμε ελαφρώς just your eyes. Oh. Ανοίγουμε πιτάκια με τα χέρια μας. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. τα αλήφουμε με κρόκο αυγού για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Και τοποθετούμε φέτα ή σουσάμι. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! speed be